को मेरा न्यू था ये लेसन उल्टा करने का स्पाइडर स्पाइडरमैन ये डांस भी करता जाता है इसे सेफ्टी कर ऐसा दिख रहा है ये ऊपर जा रही है और सीधा तालाब में लेट्स गो मेरा तो आपको पसंद आया होगा तो इसे अभी लाइक करना सब्सक्राइब करना मम्मी को बेल बटन के दबाना थैंक यू फिर मेरे